बैतूल में डिप्टी कलेक्टर और गुरुग्राम के एक युवक द्वारा अनूठा व्यवहार किया गया उन्होंने संविधान को साक्षी माना और एक दूसरे के बंधन में बंद गए जी हाँ 2016 में डिप्टी कलेक्टर बनी और हाल ही में बैतूल में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे द्वारा बैंकॉक में एक बौद्ध विहार में गणतंत्र दिवस के मौके पर गुरुग्राम के सुरेश अग्रवाल के साथ विवाह किया गया डिप्टी कलेक्टर निशा बांगड़े का कहना है की वे बालाघाट जिले के ग्राम चिखला की रहने वाली है और माता पिता और उनका जीवन बेहद संघर्ष का रहा और बड़ी मुश्किल से उन्होंने पढ़ाई करके इस पद तक वे पहुंची हैं उनका भारत के संविधान के प्रति आस्था और अटूट विश्वास रहा है इसके चलते उन्होंने अपने जीवन साथी से संविधान को साक्षी मानकर विवाह करने की इच्छा जाहिर की और उनके जीवन साथी ने भी हाम कर दी इसके बाद वे परिवार के साथ बैंकॉक पहुंचे और वहां पर उन्होंने विवाह कर लिया सबसे बड़ी बात यह है कि निशा की बात बेहद मायने रखती है कि दुनिया का बेहतरीन संविधान भारत का है तो अनेकता में एकता का संदेश देने के साथ ही